eta zuei ere, kristo nabaldi egite, kristo nabaldia da, eta hemen barruan sartu da. Hala, eh, formatari bat izatzen da, modu seksia eskatzea. Vale? Seksia, lain korra, Gurasok erabiltzen ditugun esaldi errepikakorrena. Eta zuzan gezurrik Esan negia, ez han eskuetzi, ta jantzio aipa ikusiko